ya volkambi vigras burokratism ka mandatan pashenu nyetu ka lubim ketrim с материями катис любая бумажка ну это не я достаю из широких штаней дубликатом без сенава груза китайте завидуете я гражданин советского союза спасибо ما دوشتو بلا خرشو <laughs>